skips I know Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Chat, was sind wir? Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Chat, was sind wir? Bio. groß, wir sind das Medium. Wir sind nicht klein, wir sind nicht groß, wir sind das Medium. Wir sind Are you ready, boys and girls? Are you ready for the future of gaming? The future is now and it is here. So much future. All the future of humanity. Are you ready? light here, so much future. All the future of you. sie den anderen äh, Tipp mal noch suchen. Jetzt muss sie den anderen Tipp mal noch suchen. Jetzt muss sie den anderen Tipp mal noch suchen. Jetzt muss sie den anderen Tipp mal noch suchen. Jetzt muss sie den anderen Tipp mal noch suchen. Jetzt muss sie den anderen Tipp mal noch suchen. Jetzt muss sie den anderen Tipp mal noch suchen. Jetzt muss sie den anderen Tipp mal noch suchen. Jetzt muss sie den anderen Tipp mal noch suchen. Was ein Vibe, Alter. Jetzt kommt's wieder mit Milch und. Tut mir leid, aber ich muss es an der Stelle sagen. Chiliman, do your magic. Ui. Tipp mal noch suchen muss. Jetzt muss sie den äh. anderen Tipp mal noch suchen muss. Jetzt muss sie den äh. anderen Tipp mal noch suchen muss. Jetzt muss sie den äh. anderen Tipp mal noch suchen muss. Jetzt muss sie den anderen Tipp mal noch suchen muss. Jetzt muss sie den anderen Tipp mal noch suchen muss. Jetzt muss sie den anderen Tipp mal noch suchen muss. Jetzt muss sie den anderen Tipp mal noch suchen Ich will Imbus, ich will Dollars, ich will fliegen wie bei Marvel zum Frühstück Hanabe und ein Wildberry Lily. Ich will Imbus, ich will Dollars, ich will